Bekliyoruz dolmasını. Evet doldu. Şunu da bir arttırayım. Evet. makinemizi bir hızlandıralım. Göstermeye gerek yok göstermeye. Evet. Şurayı bir ayarlayalım hemen. Alıyoruz bastığı sigarayı. Şöyle gösteriyoruz. En suratte bile A kalite. Görüyorsunuz. Bastığı sigaraların ağızlarını. R45. Şu andaki hızı en son çalıştırdığımız hız 45 kutu saatte.